биз бензой кислотасын декарбоксилдейбиз реакциялык аралашма бензой кислотасына жана натрийдин гидроксидинен турат пробка алюминий фольгасы менен корголгон резинка капкагы менен жабылган анткени бензой кислотасын декарбоксилдөөчү бензол кислотасы желим капкакты жеп жиберет бензолдун кайноо температурасы төмөн болгондуктан бензолду муздуу сууда кондексациялайбыз реакциялык аралашманы ысытууга өтөбүз алгач натрийдин гидроксиди бензой кислотасы менен бензоат натрийди жана сууну пайда кылуу менен жүрөт андан соң пайда болгон натрийдин бензааты кийинки натрийдин гидроксидинин калган порциялары менен аракеттенишип баштайт да бензолду натрийдин карбонатын пайда кылуу менен декарбоксилденет азыр болсо бензой кислотасы менен натрийдин гидроксиди сууну пайда кылуу менен жүрүп жатат суу кайнап чыгып кабыл алуучу пробиркада конденсацияланат реакция уланып карарганы байкалууда бул декарбоксилдөө процесси Натридин бензоаты жегичтин кийинки порциялары менен аракеттенишип бензол пайда болду пробиркада кайсы зат конденсацияланганын карайбыз пробиркада бензол конденсацияланды Кийинчерек ал кабыл алуучу пробиркада конденсацияланат кабыл алуучу пробиркада бензолдун конденсацияланышы башталды негизги пробиркада реакция жыйынтыкталууда реакция бүттү жана кабыл алуучу пробиркада бензол конденсацияланды пробирканы кабыл алуучу стакандан чыгарабыз пробирканын түбүндөгү кыймылдап жаткан суюктук конденсацияланды ага суу кошобуз суунун үстүнө калкып чыгып калган зат бул бензол